Don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel and click the notification bell button for more videos. Everybody, get your fucking hands up. This is, uh... Pero baklasin mo na yan, bigitan mo. Kasi magugulat ako lagi kasi Parehas ha, parehas. Parehas yung dapat gawin. Ang kabit-kabit. Bagong-bago pa naman ito. Oh. Natuturuan ko ba paano mag-isinelas mo? Camera, mag-isinelas ka na. Inaapon namin na mag-isinelas ang tulad ng kuwan. Pero sanda naman yung itsura ng mga sisilya, no? Oh, ako magsabon? Hindi ako na. balik mamnya apa namanya sabun Cuma Nah, ya.

Ako na, ako na. Dahan-dahan, makuha ka ng kamay mo, ma matalib niya. Yung likod ang ipagtangtang mo, hindi yung talim. Yung likod, ito likod niya. At ano yung maliit na upuan dito? Ilan po, hindi ko naman ginagamit yan. Baka doon sa silong ng kwan, upuan. Pakitingin na lang kasi naguhugas ako eh. Hindi ko makikita yan. Thank you. lapit mo dito. Oh. Diba? Para dito lang yun. Ay, grabe na rin ako. Grabe ka na ang kain kanya eh. Kaya maaari lang lahat ng ventilator kayo at dito na tayo. Bilihan na rin ako. Ang pagtakot, maliligo na ako dahil puro alam na. Huwag mo nang galawin niya. Kasi naman sila yan. doon sa likod. Sinusot siya nung sa akin yung nabalo doon sa nabalo. Kasama sa short ko. Bali, maliwan ko naman ako mamaya. Medyo magtugil yan. baba na ano yung karton. Tigro, ang kamay ko sa tigro, kaya sa tigro, napapagpin namin ni Kairos, wala ni ate, wala, hindi namin magagamit. Nakakangalit ang hindi. Hindi na lang pala niya dito sa harap. 过去我们没有这样的能力。

ibalik tong mga to, ha? Yes. Kaya-kaya. Sino yung nakita kong lalaki ganyan sa'yo na yung electric pa na maitim, may tito sa likod? Ang, anong ginagawa niya? Nililinisan niya yung dilagat na may tito? Kilala mo yun? Best friend mo? That's fine. Ah, taga saan? San Rosa. Ha? Kasi hindi mo nasa anak kung saan lugar. Pero eh, sabog-sabog ka na maayos. sugat ko. Na, ma! Maliit ng object sila daw yung sa likod. Ano? yung mga ganito, alam mo kung kanino ang kanino. No. Sorry. At hindi pa yung akin mo. Yeah. Basta yung akin, yung ano, kulay, kulay puti. Hmm, paano yung manula? Ha? Mat makasiyan? Oo. Sima na yan. Oo nga. At sa mga kamay ko, humawak ako ng sabon. Wow. Yung um, yung mga um, ko, ang balas pag um, natapos na nagpugan, dagdagan mo yung mugbong mo yung parang pulbo. Ang ubad na, kaya gumagaling. Dati dito sa talamparang ko yun. Ay, ang kapi-kapi, akala mo ko yun. Dahil na lang ang nababasa. Hindi ka nakuha ano sa sinipas yan? Hindi. Makakapagod? Hindi. Talagang sa panahon, pag taglamig talaga, nag-ano yung balat ko. Wala eh, wala na akong magagawa. Ako yun, lalo na. Kung ko ang papel. Pero ano na, bumibila ako ng sige mo na Ang Pangkuan sa mga kapil. Kaya napagala ng iodized yung mga mga. Pag makasilan, kumukuha ako sa nilalagay sa mga aaral Sige po na yan. Magbasa ka ng mainit na tubig. Idampi mo dyan sa mainit. Namamatay ng sakit. pwedeng pamunas dito sa ano? Pamunas sa mga electric pan para matuyo ka agad. Tatamad na pa po. Wala na. Dito mga kapola na polo. Hoy, Kairos, puro ka video. Wala kang tulong. Because of electric fan. Wala kang tulong, sis. Sakit na ng likod ni ate. 给你准备吧。